Panorama Panamera, bit znowu ten pana biera Hajso mikuje jak snera, portfel znowu mnie uwiera Nie rozumiemy frajera, co się pruje jak cholera Znów dzwonimy do dealera, bo brak THC doskwiera Brak mi słów, ja w krainie snu Zostaję jak słów, wyglądam jak tu Czuję się jak król, zadzwonię do dół. paranoja Znowu noja, na pobite leci wojak Stajesz no niczym stojak Drugi tydzień walę łychety Na chacie walisz konia Moje problemy psychiczne o wielkości słonia Sam na chacie skotyfy Potrzebne elektrolity Jutro będzie ciężki gnój Będę leżał jak zabity Obliczam kolejny ruch Zero stresu, ja wypity Błędem był kolejny buch Te z fotela nie mam psychy Brak mi słów, ja w krainie snów Zostaję jak słów, wyglądam jak sama Panamera To jak worek dla dealera, Gdzie zaczynamy już mera a ty znowu się zabierasz Nie ma, że na temat nie mam więcej tekstów, mordo Polewamy się szampanem, Jackiem z wielką hordą Nie nawijam jak enigma, no i dobrze, wam stąd Jakiś randomowy kolo się tu dograł pod prąd To jest kombo, ziomboj, się podkreślił nie napity Ale zawsze chętnie wjadę na flachę, no i na bity <laughs> Zostaję jak szut Wyglądam jak klub raz Prawników, ja w krainie snu Zostaję jak słuch, wyglądam jak tu Czuję się jak król, zadzwonię do dół Druga w nocy już nie odbiera znów Krami słów, ja w krainie snu Zostaję jak słuch, wyglądam jak trup Czuję się jak król, zadzwonię do dół Druga w nocy już nie odbiera znów